analitikų teigimu vien užuomina apie santykių atnaujinimą atrišo rankas Kremliaus manipuliacijoms. Ir čia gali būti tam tikro erzelio ir um, manevro laisvės būtent Kremliui manipuliuoti ir kišti pleištą tarp um, ES valstybių, ypač tų, kurios laikosi griežtos pozicijos Kremliaus atžvilgiu. Kritikai Talinė sako, kad nėra oru pačiai siūlyti susitikti, kai abiejų šalių santykiai temti lietuvoje baiminamasi kad šis susitikimas tai proga rusijai sakyti jog ir aršiausi kritikai tiesia ranką maskvai lietuvos diplomatijos vadovas sako kad dėl vizito estai nesitarė su vilniumi ir jokių teigiamų pokyčių nesitiki kad pastaruoju metu niekas nevyksta į gerą pusę